такое? Леопарда. Тихо, тихо, тихо. Леопарда. Тихо. Ай! Леопарда. Какая она красивая. Леопардовая. Большая. Шикарно, да? Ребят, мы находимся на Ялтинском шоссе. В общем, увидели по пути кафе такое красивое, смотрите, симпатично. Остановились немножечко перекусить. Мы едем в Алушту. Вот, заказали чебуреки, шурпу. Сейчас покушаем и двинемся дальше. Ты ищешь отель, гостиницу. Да что-нибудь подыщет, чтобы было с бассейном. Ну, потому что нам без бассейна вообще не вариант. Ну и желательно игровая комната. В общем, сейчас что-нибудь найдем. Друзья, мы уже в Алуште. Посмотрите, какие красоты. Остановились посмотреть на море. Вид свысока. Ничего там стрекочет как. Слушайте, как здорово. Ох, и сколько зелени много. Хочу сказать, что Алушта напоминает нам Сочи. Так, такой же серпантин, все кружится. Все это на вершинах, все, все застроечки идут. Прям вот только заехали в Алушту, я говорю, блин, как в Сочи. Давайте глянем с вами. Ох, пирс. Слушай, там глубина ого-го. Хорошо, что у нас есть хороший зум. А, кстати, оно напоминает Сочи, но в Сочи пальмы, а здесь э, эти Парис. кипарисы. Эти вот, вот покажи, вот эти вот высокие, длинные. Сейчас, сейчас я вам покажу. Получается, здесь пальмы не увидели. Вот вы, видите, вот она высокая. Это кипарис. В Их очень много. В Ялте было а, Ну, до ты мы еще не добрались. Все, мы едем дальше искать отель. покажу вам немножко лушту. В общем, катаемся, мы ищем себе отель. Пока ничего не нашли подходящего. Что-то за, на июль цены маленечко да. высокие. Да, сейчас приехали в один, там все включено с едой. 20 тысяч. 20 тысяч. Сутки. Мы чуть не упали там прям. <laughs> прям там. Добрый люди посоветовал. <laughs> Ой, вообще кошмар. 20 тысяч в сутки, это же ну, кошмар. Да, на, на Букинкоме такие есть номера, но такие даже не пытались рассмотреть. Да, просто мимо проходили. Да, а тут вот посоветовали прям, с детьми там хорошо. Угу. Доб... Спасибо тебе, добрый человечек, кто нам посоветовал. Зато видели, что А там море. 20, что такое 20 тысяч? Мы путем-то не увидели. общем, мы заметили, знаете что, что э, в Крыму очень сильно гоняют, вот в Алуште, в Симферополе. Так гоняют машины, кошмар. Особенно самосвалы вот эти. Да, которые вот самосвалы возят, там даже пустые гоняют. Тебя обгоняют, получается, легковые обгоняют, вот просто раз сплюнуть им, чтобы обогнать. 100 км в час средняя скорость. Маленько страшновато, знаете, я думаю, тормоза откажут, а здесь же как бы горы. такие горы, да, спуски большие страшновато. Через 300 метров поверните направо. Вот у нас тут навигатор командует немножко. Ну мы ему сегодня дали волю. Пусть. А вот кипарисы. В общем, э, в Сочи это у нас пальмы, а в Алуште у нас кипарисы. Основное дерево. Да. Но мы видели сегодня уже одну пальму. Как раз таки в том отеле, где 20 тысяч штук. Чего вы не посадить пальмочку, да? <laughs> Да, мы? Там даже две было. А, две? Поверните направо. Направо. А вон там. Мы направо тебя зовут. Ага, направо. Вот видите, везде в гору, в гору надо гнать. А наша машинка от жары уже устала и что-то тяжело вообще ходить. И что-то тарахтит там. Надо менять, конечно. Машину, но у нас нет денег. А что, давай стекло помоем. Лучше будет. Алушта. О, здесь, кстати, кто-то фотографировался, я помню. Чего? Так, давай глянем. Что, не могут, не могут заехать? А еще здесь узкие дороги. Не боятся жилье. Вот, смотри, кстати, надо в читалку сходить. <laughs> попробуй. Вот видите, как разъезжаются? Дороги настолько узкие, что вот как, как вот разъехаться? Подскажите кто-нибудь. вот сюда отъедем. Ну, всем надо проехать, все спешат. Мы ищем Вилла Белив, и куда вот не глянь, там Вилла написано, там. Вот говорит, итальянцы здесь, что ли? Ну, ген, генуэз, генуэз. Или Смотрите, какой спуск вообще прям очень-очень такой вот страшный. Вообще, место не, не ахти, море рядом, но до него на аэроплане лететь надо. Ну, я думаю, аэроплан на нам предоставят. <laughs> На горе находимся. В общем, кружим, кружим по району. Райончик, райончик такой. Районы, кварталы. Каждый. Слушайте, так вроде симпатичненько, но просто это очень высоко получается. Мы поднялись, вот. И как Влад правильно сказал, что до моря не понять, как добираться. Ну ничего, мы сейчас найдем, что у них там. И ну, как-то как все смотрится. Так, экскурсии, пожалуйста. Вы приехали. Вот приехал. Здесь Мария. Это, у нас на Это 46, а нам 42 надо. Сейчас будем искать. Девять. А, вот это точно, вот он. Вот, <laughs> это, вот пятый этаж у нас. Тут до пляжа пешком ходят, да? Да. Далековато? Сколько идти? По ступенькам, да? Вверх, соответственно, тоже 400. <laughs> Что, прикольно ходить, нет? Не тяжело? Да нормально. Да. Ну. Замнете. Че? Я говорю, Раз... Ну да, с детьми. О, беда. В общем, ребят, не достроили наш э, отель, виллу нашу еще. Но мы подождем тут, поживем пока. Как только, так не, сразу Ален, а, просто дешевле. А, просто дешевле. дешевле. А достроить будет дороже. Ну, понятно. Все, и мы, я тебя отпускаю, придешь и расскажешь. Иди погуляй. Не, да. я не пойду. Как ты-то без меня не пойдешь? Потому что я их боюсь. Я тоже боюсь. Тебя <laughs> сейчас на шашлык пустят. Они меня съедят. Алиса у нас сейчас искупается. Давай, Алис. Я пойду. Ну а что? Нет, вот так давай. Да. Давай, прыгай. Глубоко нет. Все, русалка поплыла. Да? Мечта сбывается. часов 8 мы катаемся уже. Вообще прям сил нет. Мама, ну, да, в общем, ребят, мы очень-очень устали. Мы выехали с Анапы, наверное, полпятого. Время уже, наверное, часа четыре, наверное, где-то так. Вот, и мы найти ничего не можем. Подустали, я сейчас плакать буду, честное слово. Но вот здесь вроде ничего, номер Влад сейчас пошел посмотрит и придет. Вот. В общем, я хочу обратно домой, но я представляю, что думаю, что детки мои не выдержат обратный путь сразу домой. Как-то так. Ты не можешь? А, какая я уставшая. На. На. Машуль, убегай. Да? Ну-ка, давай, прыгни. Да. Мы снимаем, как мы идем в плаж-бассейн. В общем, мы на море не пошли. Тут, тут до моря далеко. Да, до моря далеко, поэтому нас ждет бассейн. И мы бежим в бассейн. Нас просто ночь застала в дороге, поэтому. А мы завтра домой поедем? Да. Я домой хочу. Я хочу. Ха-ха-ха. Давай, Ленка. А, а я не знаю же глубину все. Какая тебе разница? Прыгай, и все. Да? Прыгай нормально, не утонешь. Там глубже, глубже стоять, стоять. Вот ты так берешь. Да, блин, тянет и все. снимаю. В общем, вода теплая-теплая, прыгай. Мама. Помаши, скажи всем привет, вода теплая, скажи. Скажи всем. Давай, плыви, плыви. А есть еще... А, вот, давай, давай, Лиз. Так, уйди. Если с разгона будет прыгать достала? Я сейчас попробую, знаешь, нырнуть как Достала? Надо. Молодец. Достала? На маленький пойдешь? Нет. Смотрите, как Маша на маленьком купается. Ну-ка покажи всем. Покажи. Маленькая лягуша... лягуша... Ой, лягушонок. Класс, да? Лайк? Лайк. Ой, мама пошла нырять. Ну давай, мама. Мама, давай. Мама, подожди, мама. Ныряет. Давай, мама, давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Мама, подожди. Ну давай. А, ну мы уже заждались. Ну сейчас, минутку. Давай. Господи. Господи. Головой надо вниз, а не пузом. Ну что, ну кто так ныряет? Пузом вниз больно. Так я не умею. Не вот, так умею. ты не пузо, да? Ты боишься, потому что да, не боюсь. умеешь. Ну ладно, все. <laughs> Неудачно. Вода, она просто мокрая. Но, но об нее не больно. С такой высоты придет. Пока. Пока-пока. Ребят, давайте покажу вам номер, в котором мы заселились. Название говорить вам не буду, потому что мы заселились не по бартеру. Вот, у нас не получилось, потому что у них июль очень сильно загружены. Вообще июль в основном у всех очень загружены, тяжело попасть что-то там по рекламе или еще как-либо. Вот смотрите, вот такой у нас номер, но мы довольны номером. Здесь вот полочки, здесь у нас ванная, потом покажу. Вот такая вот у нас Двухспальная кровать, детская кровать, односпальная и раскривушка. <laughs> Раскривушка. Это ты у нас раскривушка. <laughs> Потом у нас холодильник, так столик есть, телевизор. В общем, нам нравится. Смотри, какая люстра. Вот, вот это люстра. Вечером будем колбасить? В общем, вечером дискотека будет. Раскрывушка. Да пойдемте, я вам покажу вид с балкона. Мы подойди, там Катя зовет делать нельзя. Большой балкон, ну, очень такой большой. Да. Ну, вот единственное, что я за Машу переживаю, здесь она может упасть. Я ее сюда не, не разрешаю. И очень много винограда растет, смотрите. Он еще пока не созрел. Ну и непонятно, Покажи, можно брать или не можно. А, виноград ты уже похвасталась, да? Да, вот такой у нас бассейн. Слушай, если я отсюда нырну, наверное, я разобьюсь. Давай проверим. Не, не, и детский бассейн. И вот такой у нас шикарный вид. Мне, знаешь, что мне здесь нравится? Что здесь море зелени. Это слива? Это алыча. Вот а, она, а вон там они сливы рвали. ну там, именно тоже слива. А может, все-таки это слива? Я подошел, это дети хозяев, наверное, пацаны, а. девчонки. Я говорю, что тут хозяева? Чего вы рвете тут сливы? Угу. Ну, типа, да. говорю, ну, дайте попробовать тогда. Те три штучки дали? Да, дали. Дали прям, с барского плеча. Понятно. Говорит, говорит, хочешь, хозяйка, говорит, хочешь виноград ешь. Так сказали? В общем, мы сейчас Осенью, искупались. говорит, приезжайте, виноград кушать. Мать, ты не ходил в бассейн? Ходил в а, бассейн? А, покажи вон это вот. вот это а, в бассейн сходи. Тут. Да, я показываю. Вот смотрите, вон там, вид наш. там какая-то церковь, наверное. Лютеранская, наверное. Не а. знаю. А -а -а. Кто знает, что, что за архитектура. Так. Ты видишь церковь? Да. Ты не видишь. Вижу, я все приблизила, показала. Вон тут? Да. Ты думаешь, у меня зум плохой? Просто церковь, Прикол... церковь отсюда видна, а Шикарный вид. Мой, ну вижу я да, ее. Да, вот что ты ко мне прицепил? Это что, у них такая башенка прикольная? Там у девочки загорают у нас. Девчонки там у нас загорают такие симпатичные. Какие-то они не местные. Почему? Местные некрасивые? Приезжие, наверное. А, местные что, некрасивые? Местные не загорают. А -а. А местные вот в это время загорают. Время 8 они лежат, загорают. <laughs> Короче, море где-то там. Вот представляете, вы... где-то, вон там, вы... за Белым домом, вы вон по... туда. Если... Вы поняли, да? Да что там В общем, поймешь? море мы вам сегодня издалека показали, и все. И хватит. Хорошо, вот. помогаем. Обратно поедем по берегу, по Ебака, в сторону Ебака. И если там будет а пляж рядышком, ну, скупаемся. Ну, так уж и быть. А здесь нет. Скупаемся. Да я вообще... Ну, можно сказать, хочу. проездом. Вику отвезли, как говорится, посадили на самолет. Довольно. Да, дело в том, что мы, когда, если куда-то едешь, надо же записать, что посмотреть, что там есть в этом э, городке. А мы что, с бухты-барахты. Вообще планирую, что я просто отвезу ничего... Вику и вернусь обратно с Машей. Да, ничего заранее не бронировали. Да, в общем, мы, получается, мы, вот я рассказываю. Мы, мы стараемся, э, уже так честно вам скажем, так как мы снимаем блоги, нам, нам нужно жилье снимать по рекламе? Бесплатно, да. То есть мы им рекламируем отели, они нам дают это бесплатно. Мы вот Николаю рекламировали, он потом позвонил, говорит, вам спасибо большое, очень много звонят. Говорит, ну, как бы я довольна. Тибери тоже отлично. Да, очень Тибери тоже. Угу. Поэтому вот, люди а довольны. Сейчас, сейчас э, ательеры сильно не хотят рекламироваться, потому что сезон реально прет. Вот в этом отеле это единственный номер свободный, то угу. только до завтра. Завтра уже будет занято. Завтра надо отчалить. Вот. И нам сколько там скидку сделает? Сколько? Нет. На номер нет, найду 50 рублей с каждого скидка. Короче, <laughs> с барского плеча, <laughs> короче. Щелк. И нам скидочка 150 рублей. Все. Вот такие вот дела. И вот такая ванная комната. Зеркало огромное. Все, как я люблю прям. Смотрите, ребят, мы идем в магазин купить что-нибудь вкусненькое. Хотите что-то вкусненькое? Заварочку, да? Чай да. попить? Да. Мама, Пойдем. Да. да, решили мы немножечко прогуляться. Вот. Что-нибудь вкусненькое купить. Мы уже поужинали, а что-то мы рановато поужинали, хотим снова кушать. Потихонечку. Вы гляньте сюда, какая тут красотища. Столько зелени. Обалденно прям. Нет, не хочется. Пойдемте нам сюда, девчонки. Я немножко отдохнула, полежала, сходила в душ. А вот. Почему-то маленько морозит. Видимо, в аквапарке маленько сгорели. Вот. <laughs> Это видно по моему носу. И вот поэтому немножко морозит. Я в ванне полежала, в горячей маленько лучше стало. Вот, вот идем, идем. Посмотрите, везде стоят кругом машины. Я вот думала, Вроде говорили, у людей нет денег на отдых, а люди отдыхают. Номера по три и выше цена за номер. Вот. Получается, что люди, у людей есть деньги <laughs> отдыхать. Ну вот на один день и все, и домой. Да что-то жалко давать. 3000, 3300 а, плюс ужин, завтрак и обед. О, как сказала. кажется, это плюс еще 3000. 7 тысяч на нашу семью в сутки. Я лучше дома с комфортом побуду. Но опять же, надо где-то прогуливаться, что-то смотреть интересно, узнавать. Девчонки, вы что так? Куда спешите? Прям сильно-сильно спешите? Куда? Машка меня ведет, ведет. Ведет, ведет. Магазин, наверное, ведет так. Нет. Ну ладно, не спешите. Идем мы по уличке, наверное, по центральной гуляем. Ищем магазинчик. Я пока еще не, уш... не нашла. А Влад сказал, что где-то в этой стороне. Но я пока еще не нашла. Колготки. Магазин Турции. Колготки у меня. Автомагазин. Здесь рыночек какой-то. Нашли один магазинчик, сейчас зайдем, посмотрим, что там продают. Типа супермаркета. Крылья копченые, колбаски. Эй, колбаску хочешь? Нет, давай. Сыры разные. Не понравился мне этот магазин, он какой-то вонючий, там такой запах неприятный. Там хоть и крылья красивые были, я не стала ничего брать. Я перепутала, Влад говорил, в тот магазин идти надо. В общем, мы пойдем в другую сторону. Ходим, ходим туда-сюда. Вот, нашли мы этот магазинчик, про который Влад говорил. Вот нам сюда надо, вот пойдем сюда. <laughs> Так что мы идем сюда покупать что-нибудь. А Поднимайся, пошли. А пут называется, видите, магазин. Водичка газированная. конфетки смотрите, маленькие, мини. Возьмем. Возьмем такие конфетки. Ой, обожала раньше. Уже хватит такие. Я думаю, что не только я их любила. Сок добрый, 178 рублей, 2 литра. Вот идет по акции еще. Заварка Гринфилд 98 рублей. Мы такую обычно пьем. Деткам подушечки вот 88 рублей идет. 68. Типа тоже по акции. Рис 41 рубль всего. Кстати, недорого. Можно? Кукуруза 33 рубля. А можно я тоже возьму стишку? Сахар 46 рублей килограмм. Кстати, не отбеленный сахар. нормальный. Молоко 36 рублей. Но ну, я возьму, наверное, вот 3,2 жирность, которая... А, вот тоже 3,2. Но ну, я подороже возьму. За 53. Короче, вот молоко простоквашино, 70 рублей. Такое берем. Паштеты 39 рублей, 40 рублей, 34. Вот, это который вкусный, 97. Индейка. Гусиная печень. Вот. Из мяса птицы надо брать. Такой. В общем, немножко мы взяли продуктов. Пытаемся завтра уезжать уже, но... Мы всего одну единку взяли. Да. Мы хотим вкусно покушать, да, дочь? Да. да. Маш, что там делаешь? Очень, очень вкусно Очень Запалилась в машине. Да? Очень-очень. Вот такая вот общая кухня. Здесь можно приготовить... Ну, приготовить нет, а печки нет. Микроволновка, чайник есть кружки-ложки. А вот тут мы перекусим. Привет. нас здесь. Привет. Мама! А? Она сильно маленькая. Да? Вообще у нас шпроты, у девчонок. Не хочешь? Маша не хочет это. Не то, не то тело. Ой, здорово здесь сидеть, да? А я хочу. Классно так вот продует со всех сторон. Здорово прям. Угу. С этой стороны покажи видос. Горы, посмотрите, какие шикарные О, горы. Снимает. Где? Вот. О, скажи привет всем. Мы снимаем, и нас снимают. Шикарный вид. Ребят, смотрите, роскошь и нищета. Тут же. В одном флаконе. <laughs> Да. Смотрите, блоки лежат, я так понимаю, чтобы не унесло крышу. Да, да. И, и сдается, наверное, нет? Вот это вот, это вот как это называется? Это крыша. Ру рубероид. И рубероид, рубероид да не прибитый, а он просто... <laughs> Он лежит, а сверху вот эти вот... Придавлен блоками. Да, блоки положили. Вот. Это очень экономично. Пойдешь, будешь там снимать, нет, жилья? Нет. Ну. Завтра тебя переселят. И тут, и тут такое повсеместно вообще, ребят. Ну да. У кого деньги есть, это строили, а у кого нет, по халупы живут. Ребят, всем добрый вечер. Э, хотел бы вам показать, как вечером смотрится бассейн у нас в отеле. Смотрите. Не знаю, как это на камеру передается. И вот такая беседочка классная с подсветочкой. Там рядом с ним пальма и бананы. Очень красиво. И хотел еще сказать, здесь такие витражные окна. Весь пол. Замечательная арка. Классно все сделано. И вот у соседей вот такие вот шезлонги, смотрите. Так здорово смотрится. На них, наверное, приятно сидеть. Хозяйка Дурында не захотела брать у нас рекламу. Но мы, как честные люди, хотим довести до сведения вам и рассказать об этом отеле все-таки. Какой он классный. А если видео наберет, ну, допустим, 2000 лайков, мы оставим ссылочку на этот отель под видео. А потом еще, возможно, сделаем полный обзор. Ну, спасибо. Ну, за внимание. Всем спокойной ночи. То есть нам спокойной ночи, потому что мои девчонки уже все спят. А вам до новых встреч.